Wakati tuko safarini alikuwa na kauli zake alikuwa anapenda kuziongea. Mm. Zile kauli zilikuwa zinanitia vile vile simanzi. Kwamba baba ndiye kwamba atakuwa kamuua baba. Kwa yaani hata blaza wangu <laughs> alikuwa anicheke wani. Mm. Na hata ile milioni ngapi ile ambayo ilitegemea kwamba yeye ndo alinipa ushauri ule. Mm. Akuambulia. Hata mia tatizo, nimefiwa. Kaona si nimefiwa Dar es Salaam, naomba unisaidie, lakini hapa na kiasi chefu ishirini tu.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 kabisa kupitia nambari za simu zinazopita hapo chini. Tumia hiyo hiyo iliyoandikwa, je, una mkasa? Tupigie, tujulishe tuweze kuweka booking yako mapema kabisa. Napewa nguvu na OG Cleaners wanaokuwezesha kukufanyia usafi katika nyumba yako au ofisi yako au nyumba mpya ambayo unahitaji kuhamia, lakini pia wanakusafirisha kama unahitaji kuhama, kuhamisha mizigo yako, kuhamisha vifaa vyako kutoka katika makazi uliopo kwa sasa kwenda katika makazi mapya au kununua kuhakikisha kwamba kile ulichokinunua kinafika katika sehemu husika, tumia mawasiliano yanayopita hapo chini. Na baada ya kufanya hivyo, turudi katika habari tulionayo na mkasa tulionao studioni siku ya leo. Kwa majina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Idi Saidi, nilizaliwa Mwananyamala hospitali mwaka 1985. Mm. Katika familia ya mzee Saidi mm. ni familia ya watoto wanne. Mm. Mimi ni mtoto pekee wa pili mm. alivyozaliwa mwaka themanini na tano mm. baada ya kufikisha miaka mitatu au minne mm. babangu na yangu walitengana mm. yangu nilisikia alielekea kui, alienda kuishi Mbezi mm. ya Kimara mm. mimi nikabaki na mama yangu mama yangu alinisomesha mm. alinisomesha mpaka kufika darasa la saba. Alipofika darasa la saba, sikufanikiwa kuendelea na masomo mm. nikabaki mtaani mm -hmm. Baba yangu kumbe alipata taarifa kwamba mwanao nimeshamaliza darasa la saba, akaja nyumbani, lakini hakufika nyumbani mm. aliishia tu mtaani, akamtuma rafiki yangu wa karibu mm. bwana kanitie Idi mm. kaja moja kwa moja kanikuta hivyo alivyonikuta kaniambia, bwana, baba yako anakuita, kafikia yuko sehemu fulani, anakuita. Mm. Mimi mm. nilivyosikia taarifa zile, baba yangu ananiita na sijamuona kwa muda mrefu. Ilibidi nitoke kwa furaha nikamwone baba. yangu. Mm. Kwa hiyo nilipofika pale baba yangu akaniambia kwamba mimi ndo yako nimekuja kukuchukua. Ulikuwa umkumbuki? Simkumbuki kwa sababu aliondoka mimi nikiwa na miaka mitatu. Mm. Sijawahi kumuona hata siku moja. Lakini alivyoniambia baba yangu. mm. Sikuwahi kumsikia mtu wote kwamba ameniambia kwamba mi baba yangu tangu siku zote nafikiri nafika umri huo. Sasa nilipoambiwa kwamba babako kaja akakufuata, mm. nilifurahi nikaamini kwa moja kwa moja kwamba ni babangu. mm -hmm. Alivyofika pale akaniambia, bwana mwanangu, nimekuja kukuchukua mm. nataka ukawaone wadogo zako mm. Mbezi ya Kimara mm. kwa hiyo hapo la kufanya nenda kaage nyumbani. Kaambia baba kanifuata kaja kunichukua Mm. Moja kwa moja akaenda nyumbani. Bahati nzuri mama hakuwepo alitoka katika shughuli zake. Mm. Nikawakuta wajomba ambao pale naishi nao. Mm. Kaelezea wajomba, bwana baba akanifuata, kafikia sehemu fulani, kaja kunichukua. Lakini nitarudi. Mm. Wakaniruhusu nikaondoka. Kapanda gari hadi Mbezi, fika Mbezi. Nikamkuta mama yangu ambaye ni mama yangu wa kambo. Mm na wadogo zangu wa kike wawili. Baada ya kunitambulisha, akaniambia, mwanangu, hapa umefika hapa kwako. Akanionyesha sehemu za kulala, akaniambia hapo utaishi kwa muda kadhaa, afu nitakurudisha. Sikuwa na wasiwasi na ilikuwa na happy kwa sababu kitu kizuri kuona baba. Mm. Basi nikaishi kama wiki mbili hivi nahisi au wiki mbili. Baba akaniuliza umemisi kurudi nyumbani kwa mama? Nikamwambia nimemisi mm. akaninunulia simu nikaweka chipu akaweka na namba zake, anambia ukirudi nyumbani mwambie mama yako ujionana na mimi mm. Nikamwambia sasa nitamwambia kitu gani wakati mimi ndo nimeaga kwamba nimekuja kwako mm. Akikuuliza mwambie hivyo kwa sababu wewe si mwanaume unaweza kumjibu yote. Nikamwambia siwezi kwa sababu baba yangu namheshimu mm. Mwambia ulimaliza shule kwa na shughuli gani? Sikuwa na shughuli yoyote zaidi ya mpira. Mm. Akanifundisha pale akaniambia kwamba ukifika mwambie kwamba ulienda Bagamoyo na timu yako. Mm. Muulishi kwa muda huu uliokaa hapa. Kwa hiyo mama sijue kama ulienda kwa baba. Eh. Mm -hmm. Baba yangu ili asijue kwamba nilienda kwa baba. Mm. Kanipa hela za matumizi, hela nauli. Mm. Akaniruhusu afanye hivyo mwanangu. Mm. Moja kwa moja nikarudi nyumbani kwa mama, mwana jamaa Baba alimkuta kakasirika hasira. Mm. Kasalimia says baba, kakaa kimya. Kwa muda mchache afu akaniuliza kwa ukali ulikuwa wapi? Mm. Nikamwambia mama, mimi nilikuwa Bagamoyo. Mm. Nilikwenda na timu yangu kucheza mpira. Mm. Eh, mpira gani ulienda kucheza huko? Nikamwambia niliondoka na timu yangu, tumekaa kule kwa muda wa wiki mbili, kwa hiyo leo ndo tumerudi, usinidanganye. Taarifa zako zote ninazo. Nikamwambia taarifa gani? Taarifa zako zote ninazo. Sijawahi kukupiga hata siku moja, lakini leo nitakupiga na naweza kukukosea radhi. Mm. Nikamwambia mama, ngoja nikwambie ukweli, mimi nilikuwa kwa baba Mbezi. Mm. Aliyokuambia uende huko hata siku moja nani? tangu nimekuzaa katika tumbo hili nikamwomba samani mama, lakini mama pale pale akavaa nguo zake na kuondoka, kumbe alienda Mbezi kwa baba mm. Kilichotokea huko mimi na wewe ndugu mtangazaji hatujui mm. Siku ile ile alirudi Mwanyamala mamaangu mm. kiwa na hasira, akadondoka chini mm. alidondoka chini mm. tukampeleka hospitali mm. akajomba akapata kitanda na bahati mbaya akafariki siku hiyo hiyo, siku hiyo hiyo akafariki dunia. Alivyofariki dunia baba yangu kwa na jinsi kufanya mpango wa mazishi, tukazika mm. Tulivyozika nilikuwa na huzuni, nilimpenda sana, unajua nilimpenda sana mama, mm. afu sikujua sasa kasababishwa na kitu gani nikajua sababu yote, te, kwa sababu tayari nishakuwa na akili. Umri wa kumaliza shule darasa saba na mda mchache nilikuwa na akili, kaona mimi nitakuwa nimetayari mtu nimemsababishia ile tatizo mm. Nikakaa na huzuni, kakaa na huzuni ndani kama ya mwezi au miezi mitatu, ule huzuni haukuishi. Lakini pale kama nilivyokuambieni mara ya kwanza, nilikuwa na kaka yangu mm. na yeye alikuwa anaishi naye pale pale mm. kwa baba huyo huyo baba yangu huyo huyo, kwa sababu yeye alikuwa ni kaka yetu, kakaangu wa kwanza, mimi wa pili na mm. wadogo zetu wawili kwa mama mwingine mm. sio kwa mama yetu huyo aliyofariki mm -hmm. Basi kakaangu akaniliwazaliwaza kwa sababu kakaangu alikuwa dereva na safiri safiri na malori mm. Ambia basi usiwaze mdogo wangu, tutakuwa wote takufundisha fundisha hata gari, mimi tutasafiri kama taniboi, tulikuwa nasafiri safiri Tunduma mm nikaona anyway, eh, eh, eh, hamna shida na mambo ya magari nilikuwa nayapenda. Sasa mm. niliposafiri kati lipu mbili au tatu za kwenda na kurudi Dar Tunduma, Dar Tunduma, ile hali mimi sikuizoea ya kusafiri umbali ule mrefu. Mm. Nikamwambia blaza, mimi nimeshindwa, bora nirudi Mwananyamala tu. Anuza, sasa utaenda kufanya shughuli gani? Mwananyamala, utaenda kufanya kazi gani? Na mama ndio vile alikuwa anakulea vibaya udekeze. Ila mimi nilipata taarifa na baba yetu mdogo mm. yuko Geita mm. nikifanya mawasiliano naye taenda, kaona sio shida, kaendelea kuvumilia zile, zile safari lakini Wakati tuko safarini alikuwa na kauli zake alikuwa anapenda kuziongea. Zile kauli zilikuwa zinanitia veve simanzi. Kwamba baba ndiye kwamba atakuwa kamuua baba. Kivipi? Kwa sababu gani nikamuuliza kwa sababu gani kwamba kamuua mama? Bia baba tangu tuko wadogo mpaka unafikia hivi leo. Wewe unaenda Mbezi afu kaja kuiba. Mimi hata siku moja sijawahi kufika Mbezi, na niliwahi kumwona babangu siku moja tu kwa kuonyeshwa. Kwa hiyo kuna namna hapa kwamba kwa nini akuchukua wewe? Mimi wa kwanza sijawahi kufika Mbezi akakuchukua wapi? Yaani kuna kauli alikuwa anapenda kuziongea mara kwa mara mm. kwamba kama baba alikuwa amekosea na ndio baba akasababisha kile kifo mm. Bwana anyway, na mimi bado nikawa najijenga ba, na mimi zana nilikuta ile kwamba baba ndio mbaya. Mm. Basi wakalifanya mawasiliano na baba mdogo kule, akamwambia basi mlete aje kuishi huku Geita. Mm. Kule baba mdogo alikuwa ni ni dokta wa wa nani timu fulani hivi, ya dokta wa timu mm, ya mpira ya mpira wa miguu. Mm. Meona, Kanipeleka kule, kufika kule yule babangu mdogo ambaye ni dokta alikuwa na rafiki yake vile vile wa karibu, alikuwa na, na rafiki yake alikuwa na mwanawe kama mimi. Yule mwanawe kwa na mimi tukajenga urafiki mimi na yeye baada ya kufika kwa baba mdogo. Baada ya kutambulishwa tukawa wote kama mtu na mdogo wake, kati ya rafiki wa baba mdogo na mimi. Sasa hilo rafiki wa baba mdogo ilikuwa ishu zake za mambo ya madini madini. Nini yani mjanja mjanja hapa Geita. Kwa hiyo akifanya pilika zake huja alichukua mimi katika matumizi yake tunaweza tunatumia. Matumizi yake alikuwa kama hiyo pombe nini? Yaani starehe. Eh, tunaspendi mimi na rafiki yangu ambaye ni kama mdogo wangu au kaka yangu wa kule Geita. Mm. Sababu yeye issue zake nyingi ndio zilikuwa ni hizo za ujanja ujanja, lakini akipata hela lazima ajifuate mimi tukaspend. Mm. kaishi kule kama muda wa miezi mitatu Mm. Baadaye eh, ikapigwa simu. Mm. Kwa baba mdogo nasikia Idi yuko huko kutoka kwa baba mzazi. Mm. Baba mzazi anampigia yule baba mdogo. Baba mdogo. Mm -hmm. Kwamba nasikia Idi yuko huko Geita. Mm. Nilikuwa namuomba ilikuwa na issue naye, kuna vitu nataka ni nimpe hapa mm. Kwa hiyo baba mdogo akanambia bwana, kutokana baba yangu alikuwa na uwezo wa kifedha. Kwa hiyo baba mdogo alivyosikia vile akaona kwa nini siniruhusu nime na nime kule nimeitwa. Mm. Kwa hiyo aliniambia bwana, unaitwa na baba yako, nikaona yes, ngoja niende nikamsikilize kwanza. Mm. Lakini moyoni bado na dukuduku baba ndiye atakuwa kamua mama. Mm. Lakini ngoja nikaangalie hii kitachotokea huko kitu gani? Mm. Simu yangu bado nayo na namba za kaka yangu nani za watu wengine nilikuwa nazo nyingi tu. Mm. Kwa hiyo nikapewa nauli kule kaja mpaka hapa da fika da nikafikia Mbezi. Sikufikia Mwananyamaha. Mm fika mwa nani Mbezi, baba kanaambia, bwana mimi nilichokuitia hapa kikubwa kwamba hawa ni wadogo zako na wewe ndo mkubwa mm. alivyoniambia kauli ile, nikajiuliza mimi ndo mkubwa wakati kuna mkubwa zaidi ya mimi mm. kwa nini niambie mimi ndo mkubwa, lakini ngoja wacha nimsikilize mm. Bia, kwa hiyo mwanangu, hapa kuna vitu nataka nikukabidhi mm mbele ndugu yako ndugu zako na baba yako mm. ambaye ni mamangu <laughs> wa kambo mm. hamna shida akawaambia na wale ndugu zangu huyu ndo kaka yenu nataka nimkabidhishe kuna baadhi ya vitu ataviongoza wale wakasema hamna shida na mama yangu huyo akaamua ufikia akasema hamna shida mm. kona ene baba siku moja akanichukua akanipeleka shamba huko Mbutu huko mm. kulikuwa poli wendi poli poli, anambia bwana, haya ndo maeneo yetu, eneo kubwa tu mm. Mm, kama mita mia mbili kama viwanja vya mpira viwili mm. Mm, eneo kubwa tu, akaambia ile eneo nataka kurekebisha hapa mm. ndo inabidi uje usimamia, nataka kuanzisha mradi wa kuku mm ambia labda shida kama ndio eneo letu, mimi niko tayari kusimamia. Mm. Akanirudisha siku ya pili yake kweli, akanikabidhi hela, akaniambia naenda Mwananyamala kwa sababu ulivyofika umefikia huko, naenda kasalimie. Mm. Kaja Mwananyamala kasalimia wajomba, nikawasabai. Sikukaa sana, nikarudi kwa sababu kule tayari shaona kuna ishu ya mara Mm. Ila kabla sijata kuondoka Blaza ashatoka katika safari zake na kanipigia uko wapi? Nasikia oh, shafika Dar es Salaam, nikamwambia mimi niko Mwananyamala. Mm. Akaja hadi pale nyumbani akanambia nasikia uliofika tu umefikia Mbezi kwa baba. Nikamwambia ndio nimefikia Mbezi kwa baba kwa sababu mm. yeye ndio alioniita, mimi sikuwa Geita, kwa hiyo lazima nifikie kule ndio nije huku. Mm. Lakini unakumbuka alikwambia nini? Siku zote alikuwa nakwambia nini? Mm. Akamwambia nakumbuka. Kwa hiyo kuwa makini na akili kichwani mwako. Mm. Sasa ile akili kichwani mwangu mm. niko na sasa hapa niitumie akili. Mm. Tukaagana kakaangu, kabidi mimi niende Mbezi, kakaangu kamwacha pale Mwanyamaa. Fika Mbezi nikapewa pesa mm. za material mm lakini kabla hajajulikana matilio ya aina gani anatakiwa. Mm. Akabidhiwa mzigo kiasi yes, gani? Ilikuwa kama milioni tano mm. Akabidhiwa mzigo wa milioni tano ndio itakuwa hela ya matilio ya kwanza mm. Ila kuna mafundi wangu wa muda mrefu mm. Takutambulisha nao na utaenda nao site kaza kazi mm. Utaenda kuweka nani nani bikoni zenu ni alama mm. Enzenu mtaendelea na kazi zenu, kwa sababu material tayari ishakuachia na hao mafundi ndio tawasikiliza Mm. Kwa siku ya pili yake sikabidi twende tena Mbutu na mafundi tukaanza kuandaa eneo la kufugia kuku, la kuanzia shughuli hizo za kuku. Mm. Tukaandaa lile eneo, mafundi wakanitajia baadhi ya material. Mm. Tukanunua siku nimekaa siku tatu nne tayari tuka tayari tumeshaiandaa e-, eneo, yani muonekano wa kitu fulani kishaanza kuonekana kwamba hapa kinataka kutoka kitu fulani, kujua kwamba labda najenga banda la kuku. Mm. Basi kurudi nyumbani siku hiyo Mbezi usiku, mm. Apigiwa simu na blaza, vipi? Kaambia bwana, mimi nimpelekwa Mbutu kuonyeshwa eneo la, la baba mm. Nikalisimamia na nikawasimamia na mafundi Ambia, ha. Ah, sasa hapo yeye ndo ananiambia kakaangu. Sasa hapo katika simu mnaongea. Mm. Sasa hapo ndiyo sehemu ya kujiongeza wewe. Mm. Kwa sababu inabidi ucheze na utumie akili zako. Mm. Kamwambia akili gani blaza? Si unajua tayari wameshaanza kunikataa mimi. Wameshaanza kumtoa na mama yetu. Sasa kabla hawajacheza na akili za kwako, cheza na akili zao. Mm. Kuna ndio hivyo mdogo wangu akakata simu. Mimi nikalifanyia kazi, kazi niliyoifanyia mimi ilikuwa tofauti na alivyoisi yeye. <clears throat> Nikamu siku ya asubuhi yake nikampigia simu, nikamwambia nimeniambia alifanyia kazi. Akaniambia eh, nilipigia simu. Hiyo kazi kazi gani ambayo ulitaka nifanye nifanye mimi? Ndio nimekwambia uifanyie ulifanyie ufanyie kazi hilo swala. Mm. Sababu mimi wameshanikataa na wewe ndio huko huko unasimamia hilo eneo. Mm. Kwa hiyo akili kichwani mwako. Ah, na mimi asubuhi nikaenda site tena. Mm. Na mafundi fika kule mvua ilinyesha sana huko Butu kwenye ile sehemu inayojenga ile eneo la biashara eneo la kuku. Mm. Ilivyonyesha ile mvua ukabidi kwa sababu siku ya kwanza imetambulishwa na baba tulipelekwa kwa mwenyekiti. Mm. Kwa hiyo mwenyekiti akawaanda ndo mwenyeji wetu. Mm. Kwa hiyo mvua yote tuishia pale kwa story na mwenyekiti na mafundi wetu pale tukakala chakula pale siku ya tukufanya kazi yote mafundi baki wanalala pale pale. Na mimi siku hiyo nikamwambia leo sitarudi Mbezi. Itabidi nilale hapa hapa. Nikamwita mwenyekiti pembeni nikaanza kumwelekeza. Mwenyekiti, ili eneo kubwa la baba yangu ambalo amenionyesha, lakini hii sehemu ninayoiandaa kuijenga ni ya kwangu mimi, tayari kashanigea mimi na kila kitu kashanikabidhisha mbele yako. mm. mm. ananiambia naelewa na namjua yule mzee eneo lake, kwa hiyo mpaka akaja kukabidhisha yeye, hakuna mtu wote aliyomleta. Mm. Kweli nimeamini, wambia eneo hili mi sitaendelea, nitafutie mteja mm. na sitaendelea na, yani najenga lakini sitaendelea na hili zoezi, nitafutie mteja. Na mafundi vipi? Nikamwambia mafundi wataendelea kujenga. Mm. Lakini wakati wanaendelea kujenga mm. nitafutie mteja mm. na kuomba. Mimi narudi mjini naenda kuchukua vifaa vya mafundi. Siku ya pili asubuhi mimi namwaga mwenyekiti narudi Mbezi. Mm. Mbezi nakutana na Swaza ambaye ndo babangu mzazi. Nikamwambia baba, kule zile hela milioni tano ulizonikabidhi za matiliva mm. sasa hivi zisheshi mm. tuliofikia ni mzuri tu mm. kwa hiyo nilikuwa naomba mzigo mwingine kama milioni kumi ili tuifanye sehemu express ambia mm. hamna shida kwa hiyo mafundi wamelalamikia tatizo hamna tatizo lolote mm. basi nisubirie ndani ya siku mbili mm. takuwa tayari mshaukabidhi kwa mzigo utaendelea na mafundi siku ya pili yake narudi tena Mbutu kule kwenye eneo letu, niendelee na, na wale mafundi na shughuli zingine pamoja, ile pesa ilini, iliniishia mm. na mwenyekiti siku ile ile ananiambia mteja kashapatikana mm. kwa hiyo kesho mteja anaweza akaja hapa na mkamaliza kila kitu, kwa hiyo zoezi linakuaje? Ikabidi pale ilishindwa kuwaruhusu mafundi kwa sababu bado walikuwa na mdai mzigo wao na hawakuwa na taarifa zozote na huku tayari baba aliniambia nimsubiri siku mbili. Kwa hiyo ile mpaka nikilala kesho ya kumsubiri mteja itakuwa ni siku ya ya pili ambayo aliniambia baba. Kwa hiyo ikabidi mwage mwenyekiti, amwambie mwenyekiti, mimi naondoka, au mafundi wanisubiri, je kuwalipa, je na mzigo na wewe mteja. Nikarudi Mbezi kwa baba, baba akanikabidhi mzigo. Kiasi gani? Milioni kumi yote ya kuendelea na ujenzi. Mm. Nilivyokabidhiwa ile milioni kumi nikaona bado haitoshi, nikaenda kumaliza zoezi langu lingine kule shamba. Fika shamba nikawalipa mafundi, mafundi wakaondoka, nikamwambia bwana, hapa mkiwa tayari nitawaita, kwa sababu wao wakawa tena wamsikilizi baba, wameshaniona bosi wao ni mimi. Mm. Kwa hiyo pale mwenyekiti kasubiri muda kadhaa, yule mteja kafika. Wale mafundi walivyoondoka, yule mteja akaja mm. na mwenyekiti tukamaliza lile swala na wateja mm. kile kipande cha eneo ambacho ilikuwa nimeshaanza kukirekebisha ukifanyia ma, matengenezo mm. ndio ambacho nilichouza mimi lile kipande kilichobaki kile eneo lake nililimwachia lote babangu kutokana kwamba ili mwenyekiti asiwe na wasiwasi akaongea na babangu yangu kwamba eneo lote liko hivyo. Kwa hiyo mm. nilimzunguka mwenyekiti kuuza eneo langu lile lile ambaye nilikuwa nalifanyia matengenezo ili aliamini kwa haraka. Kile kipande nacho niliuza milioni saba ile eneo lako eh, hapo madalali kila kitu mwenyekiti shamalizana naye mm, ndio mm, kabaki na milioni saba e, nikabaki na milioni saba na katika ile milioni kumi ambayo alinipa baba yangu mm. kwa ajili ya marekebisho ya kule shamba mm. niliwalipa mafundi mm. milioni tatu ambayo peke yake ndo alikuwa anadai mm kwa hiyo katika milioni kumi ikabaki milioni saba na kule nibaki na zile saba mm. ikawa na milioni kumi na nne Nilipofika Mwananyamala na milioni kumi na nne mm. jambo la kwanza niliwafuata wajomba zangu mm. katika wajomba zangu nikamchukua mjomba wangu mmoja nikamwambia aende akanitafutie bajaji mm. akaninunulia bajaji ya milioni saba mm. TVS nikabaki na milioni saba tena mm. milioni saba iliyobaki nikamtumia yule rafiki yangu wa kule Geita mm. milioni moja mm. nikabaki na milioni sita mm. nilimwambia nakuja huko Geita mm. siku yoyote mm siku kama wiki moja hivi katika starehe zangu za ulevi ukaona leo sasa, nilikuwa ni mlevi na mnywaji mm. wa kutosha. Baada ya siku zile saba zile za ulevi mm. nikapata homa, nikalazwa Mwananyamala mm. hospitali mm. kapata kitanda kaa siku tatu mm. pale Mwananyamala gharama zake alitumia kama laki tano hivi. Pesa zingine nikawa nazitumia eh, hivyo hivyo, matumizi yangu nilikuwa ile, eh, sina kazi yoyote, na ile bajaji nishamkabidhi mtu, naitoa hesabu yangu, eh, naendelea kufanya starehe zingine. Zile hela zilikuja zikaisha ndani ya muda gani? Ndani ya miezi miwili. Zilivyoisha zile pesa, ikabidi niuze ile bajaji mm. Ndani ya miezi miwili nimenunua Yaani miezi miwili nimenunua bajaji nimeuza. Kwa bei gani? Ile bajaji nikauza kwa milioni tano kwa sababu bado ilikuwa mpya tu. Kitu cha mkononi huwezi kuuza kama cha unaenda kununua dukani. Mm. Baada ya kuiuza ile bajaji kaona hapa haina jinsi. Baba hapo bado hajajua kule ulichofanya. Baba bado hajajua miezi miwili. Mm. Na haja hamna wasiwasi wote kwa sababu alikuwa ananiamini. Mm. Hajasikia tukio lolote. Na mimi nilifanya vile kwa sababu blaza wangu silisema kwamba nicheze na akili zangu mm. ili nimkomeshe yeye kwamba yeye ndo baba ndo kamua mama yangu mm. kwa hiyo mimi nilifanya vile kwa ajili ya kumkomesha basi zile milioni tano kampigia simu eh, rafiki yangu wa kule Geita nikamwambia bwana mimi siwezi kuja huko Geita mm. Bitu, tuende wapi Twende Mwanza mm. katika ile milioni moja aliyomtumia sikutaka atumie pesa ile ile mm. katumia tiketi ya ndege mm. kanirushia tiketi ya ndege mm. mimi nikaenda Mwanza, nikamwambia tukutane Mwanza. Kwa hiyo tu kigeita kwa ndege eh, Mwanza. Mm. Na kule nilikuwa na hofu nisiende Geita kwa ajili ya yule bangu mdogo. Ilikuwa tayari na hofu ishaanza kunikuta, kaja nikawa naishi kwa wasiwasi. Usikute wanawasiliana na baba. Eh, wasije wakawa wanawasiliana na baba na eh, line yangu ile haipo yani hata blaza wangu <laughs> alikuwa nicheke bwana na hata ile milioni ngapi ile ambayo ilitegemea kwamba yeye ndo alipa ushauri ule mm. akuambulia hata mia mpaka sasa hivi navyoongea ndugu mtangazaji mm. hata shilingi kumi mm -hmm. tiketi ya ndege ukamkatia, mkaenda yeye akaenda Mwanza na mimi nikaenda Mwanza kwa ndege vile vile, sio kwa ndege, mimi nilienda kwa basi mm. Fika Mwanza kwa tunaishi hoteli. Hoteli kule kama siku tatu tumeishi hoteli. Mm. Kabidi nimwombe ushauri yule mwenzangu. Mm. Bwana hapa tunafanyaje? Tunafanyaje kuhusu hii pesa iliyokuwa nayo? Kwa sababu kule mpaka nitafika Mwanza mm. nibaki kama milioni tatu tu. Mm. Laki tano. Ukamwomba nani ushauri? Namwomba ushauri yule rafiki yangu. Mm. Yule rafiki yangu ambia kwa sababu hapa tuko Mwanza. Mm tununue mabaloo ya mitumba mm. tukanunua Dar es Salaam tu tunaleta hapa hapa, naona ndo biashara nzuri tutakuwa inaenda mm. Baadaye wetu wenzetu tukarudi Dar es Salaam mm. na basi mm. fika Dar es Salaam tukaenda kununua mitumba ya mabaro, sio mitumba ya mabaro mm. tukanunua mabaro kaa kumi na tano hayo mabaro moja nauza laki laki moja na ishirini mm. kwa hiyo mabalo tulinunua mabalo matano mm. mabalo matano e, eh, tugharimu kama milioni moja na laki mm. na mambo ya usafirishaji kwenda Mwanza mpaka tulipatumia fursa kurudi Mwanza mm. mambo ya usafirishaji nayo akatukosti kama laki tukawa tumetumia milioni moja kama laki mbili mm. uh, eh, kuanza biashara yetu. Tumefanya biashara, mzigo uliisha, lakini pesa ilikata. Yani haikutoa faida, haikutoa faida sawa ilipatikana, kwa sababu tulinunua mzigo wa milioni moja na laki moja mm. mzigo wa milioni moja na laki moja mm. na nauli tulitumia laki moja mpaka tunafikia Mwanza mm. biashara tuliuza fresh mm lakini nashangaa pesa haikuonekana. Mkapata kiasi gani? Tukapata laki nane katika ule mzigo. Nikamwambia bwana, ndugu yangu, hii biashara haitufai mm. na sababu kubwa iliyotufaa kwamba tusiona ile faida mm. au mafanikio ya biashara mm. kwa sababu kama nilivyokuambia hapo awali kwamba sisi tulikuwa watu wa starehe kwa hiyo hela ile ile biashara nayo tukawa tunaitumia na hela zetu, yani hatukuwa wafanya biashara mm dakika ya mwisho yule ndugu yangu aliona pesa imekata inaanza kukata mm. yakatoka Mwanza akarudi Geita mm. kwa kuniibia mm? kwa kuniibia kaniibia hela kiasi gani? Pesa aliyoniibia pale alinibia kama kama milioni maana katika kukata biashara kila kitu nilikabaki kama na milioni mbili eh, kusema ule kweli. Sasa alivyoona hela hizi zinamuishia. zina Mm. Eh, kwa hiyo akachukua kama milioni. Mm. Akaondoka bila kuniaga na mimi sikujua kwamba kaenda wapi. Mm. Kumbe kaenda Geita. Mm -hmm. Fika Geita taarifa sasa zika, zika, ndo zikaanza kupatikana kwa yule baba mdogo kwamba bwana yeye alianza kwa DC kule kule, bwana mwanao sasa hivi uko vizuri, nimemwacha Mwanza mm. anafanya maisha yeye mwenyewe, nimetoka kupitia yeye, sijajua yeye aliyokuwa anaongea, anamwambia babangu mdogo mm. babangu mdogo akaona itoshi mm. ngojea ni nani nimpigie ampigie simu kaka yake ambaye ndo babangu mimi mzazi mm bwana huyu Idi nasikia sasa hivi mambo safi, umemkabidhi biashara gani? Aikuwe kaanza kuzinduka. Mm. Mwambia baba mdogo, mbona mimi sijamkabidhi biashara yote. Ila kuna baadhi ya eneo nilimkabidhi kule Mbutu. Mm. Na alikuwa anataka kuanzisha mradi wa kuku. Mm. Kwa hiyo nikamkabidhi na mafundi wangu na kila kitu na mafundi sina taarifa nao. Mm. Basi hapa kulikuwa na rafiki yake huko Geita ambaye ndo alikuwa na alikamwacha Mwanza anafanya biashara naye alikuwa naye. Pende iko wanawasiliana hivyo. Na mimi bado niko Mwanza nafanya sasa sio bia biashara biashara mkubwa sasa. Mitumba mm. na mimi naenda na point. Mm. Yaani katika mtaji wangu ule kwa sababu nilikuwa na eneo nishapata eh, eneo la biashara. Mm. Kwa hiyo eneo sijataka likae hivi vile yangu na, na nafanya biashara zile zile ndogo ndogo, lakini bado inaendelea kukata mm. sababu mimi siko sio mfanya biashara mm -hmm. Kweli baba mdogo alipopata taarifa zile, inabidi amuulize baba, kwa hiyo tunafanyaje? mm. ngoja nikahakikishe, labda ana mipango yake mingine, kwa sababu alishakuwa mtu mkubwa huyo. mm. Kweli baba rais alienda Mbutu mm. kwa yule kwa yule mwenyekiti mm. akamuuliza akamwambia eh tumeuza kweli na mimi nimemwandikisha mtu hapa mm. na eneo alilobakisha ndio hilo mm. kama ulivyonikabidhisha wewe kwamba huyu ndio mwanao na hapa atakuja na mafundi wako na kitu pamoja walilumbana, sijajua waliendelea vipi yeye na mwenyekiti walifikia vipi mm. lakini baba tayari akawa tayari ashakuwa na hasira mm. na mimi mi kule Mwanza katika maisha kweli nikafeli, nikabaki kama laki tano laki tatu, natoka Mwanza nakuja Dar mm. kwa wajomba sasa mm. Mm-hmm. Mwananyamaa. Fika Mwananyamaa na faza anapiga simu kwa wale wajomba zangu, maka alipata namba za simu za wajomba zangu, sijui walipeana vipi au walikuwa wanawasiliana vipi. Fika tu uh, simu na piju Mm. Pale siku nilipofika sikuwapa taarifa yoyote kwamba nimetokea wapi. Wao waniona tu niko busy busy. Mm. Kwa hiyo nilipofika, niliposhusha mzigo wangu na wako ndo ndo siku hiyo baba anapiga simu kwa wale wajomba anawaambiaje? Bwana Idi yuko yupo, Idi yupo. Kafika lakini hajakaa hapa. Mm. Katoka. Ye kauli aliyoongea baba yangu kuanzia leo yani nisikanyage Mbezi, yani kwa siku hiyo ambayo nawaambia wajumba zangu mm. nisikanyage Mbezi, ambayo ndo siku hiyo ndo nimetoka Mwanza kufika Dar es Salaam mm. usiende tena nisiende kwake mm. akawaambia nilichokifanya mm. akatoa maneno makali yale maneno makali mpaka alifikia kusema huyo Idi nitamuua mm. Yaani nikimuona ametia mguu katika ardhi yangu, huyo Idi nitamuua. Kwa hiyo mimi na wale waliomaliza kuongea simu, simu mimi narudi sasa katika ishu zangu. Siku hiyo hawakuniambia kitu kwa sababu nilikuwa niko pombe. Mm. Pale kwa wajomba nyumbani. Asubuhi nilivyoamka Nipiga mswaki kawasalimia wajomba, kaniita, mwambia bwana, kwani umefanya nini? <clears throat> umefanyia kitu gani baba yako? Mm. Mimi sijafanya kitu chochote. Baba yako kakwambiaje? Kuanzia hivi hivi tunavyoongea, usikanyage na atakuwa ha? Ka, kasema ataniua eh. Mimi sijafanya chochote afu kama kasema ataniua na nisifike kwake basi nikawa najaribu kuwatoa katika wasimwamini baba. Nikamwambia kuna namba za kaka, kwani hata namba za kaka yako hauna? Si najua mnawasiliana. Nikamwambia sasa hata sijawasiliana naye muda mrefu tangu niko kwa baba. Nashangaa baba ananiambia mimi nisirudi tena, sikanyaga alizi. Wakampigia simu kaka, bwana, hebu ongea ndugu yako hapa napewa simu naongea na kakaangu. Kakaangu ananiambiaje? Vipi za siku? Wewe sasa hivi upatikane katika. Nikamwambia ah, bwana mishemishe yaani nibadilisha simu na kila kitu. Sababu bwana simu nyingine hujanipa nani basi takupa. Lakini kuna moja mbili tatu kalizungumza baba. Jambo gani? Mwambia baba kama ulivyoongea nicheze na akili zao. Sasa baba anataka kucheza na akili yako. Baba akasema nisikanyage kwake na nikikanyaga hataniua. Si nilikwambia tangu mara kwanza, huyo ndo aliyomuua mama. Mimi amenikataa muda mrefu, sasa umebaki wewe kukua. Sasa kaamua kuongea moja kwa moja. Sasa hiyo miujiza ya mama hiyo ndo namfanya hivyo. Kwa nini uko Nikamwambia mimi niko mwana jamaa. Kumbe wewe umekula hela. Eh, ndio umeuza. Na kiwanja nimeuza. Eh. Uh -huh. Mimi niko mwana jamaa ah, Ndio maana natumia simu ya mjomba yeye eh. Wewe amekuja hadi mwana jamaa Tukapeana namba kwa mara pili zile visenti vilivyobaki vile. Lakini mm. ndio hiyo inaenda siku ya tatu sasa zangu ni ya pili. Na yeye siku aliyokuja blaze ya tatu. Mm. Uh, alivyofika nibaki kama na kilaki si alivyofika na baba na simu hii nikamwonyesha simu yake ilikuwa simu kubwa acha ile alinipa baba kwanza mm. Anambia una simu kubwa ya eh? umeipata wapi? Anambia nimetoka nayo huko kwa baba. Mm. Ah. Mara wajomba wamekuja bwana. Bwana huyu baba yake kaongea kwamba asikanyage mbezi na atamua kweli, kwa sababu huyu au sio bwana mm. alikuwa anaveziwa ili auliwe, sema miujiza ya mama na mizimu ya mama imemkataza kwa sababu baba ndo alimuua. Kama unakumbuka wajomba, mama alienda Mbezi siku moja tu, kanyaga ardhi yake mm. na siku hiyo hiyo alivyorudi tumemzika. Kwa hiyo hiyo mizimu ndo imeona bora imzuie nani mdogo wangu asiende kule mm. sababu inaelekea kaona kwamba tabu akikanyaga atakufa kama alivyokufa mama yetu. Kwa mdogo wangu ndo hivyo no? Kaka ajui kilichotokea, kaka ajui kilichotokea mm -hmm. Umeona? Sasa siku hiyo rafiki wa mjomba mm. katoka kule kule Mbezi mm. alikutana na baba mm. kabidi ampe mkasa wangu wote aliofanyia baba lakini hapa nyumbani make hukumwa na nyamala mm. tuna nyumba ile ilikuwa ni nyumba ya kifamilia ambayo tulikuwa tunaishi, ndo mama wajomba na sisi wenyewe. Kwa hiyo kufa mama, sisi tulikuwa tukabaki na vyumba vyetu vya ulisi. Mm. Aha. Kwa hiyo sasa kilichofanyika yule rafiki yule wa mjomba, wa mjomba alivyotoka Mbezi alikutana na baba akabidi amwambie mjomba, bwana, nimekutana na mzee Saidi. Mm. Analalamika kuhusu hidi kakata kipande chake cha eneo kaliuza mm. na hela zake taslim kamkabidhi mm kaondoka nazo pesa nyingi mm. kwa hiyo ana hasira na mwaneno alipata pe, pe, pesa kiasi gani mm. umeona mm. <coughs> mimi sijui kwa sababu aline, aliniambia tu pesa nyingi mm. kweli wakadiskasi wakaniita tena kwa mara pili wajomba wakanaambia idi yule baba yako si wajumba zako hebu tuelekeze tatizo ulilofanya kule. Mm. Waambia mimi sina tatizo lolote kulifanya, ila sasa baba labda ashaamua kwamba mimi kule nisiende. Mm. Asiende. Mimi nitaendelea kuishi hapa. Unaficha. Naficha. Kweli mimi ile hela ili iliisha yote. Ile hela iliisha yote. Mm. Kwa hiyo ikawa naishi sasa kwa marafiki kwa shida. Mm chumba cha blaza ya ambacho yani ndo cha mama aliwapa cha mama ambacho alikuwa inabidi anaishi blaza pale mm. ambayo ndo lichukua nafikia mimi mm. sasa mm. blaza pale si alikuwa halali mm. afikie pale yeye mtu wake juu kwa juu kwa hiyo chumba kikabaki kama ni cha cha kwangu mm. nilichokifanya sasa baada ya ile kuishi kile chumba na kulikuwa na maframe mbele katika nyumba yetu ya marehemu mama mm. ambayo ni ya familia mm. ulisi ulikuwa na frame nika tena nikadanganya kwa sababu pale sinaishi na wajomba mm. kwa hiyo nilichokifanya nikapangisha chumba changu ambacho cha mama yangu mm. kile sikuwa na kesi nacho mm. shazoea hela mm. nikapangisha pale nani chumba elfu arobaini arobaini kwa mwaka mm. ikawa laki nne na themanini mm kaiweka, hakuniuliza mm. Nikaingia kwenye frame kwa sababu wale wanajua huyu ni mtoto wa marehemu wale wapangaji mm. Nikaazima tena pale laki moja nikaonyesha ule mzigo wangu niliopata kule kwenye chumba mm. Nikamrubuni yule mfanya biashara, kulikuwa na mfanya biashara mmoja ni Mchaga pale mm. Maona kamuonyesha kwamba hela zangu hizi hapa na nitaka nikaendelee na biashara zangu. Sasa siku zote alikuwa sipo, kwa hiyo nimefeli. Yule bila kuwauliza wajomba wala nini. Mm. Akanikabidhi. Nikaona hapa sehemu nzuri ya kwenda kuishi. Kwa hiyo rafiki yangu ambaye alinibia ile hela. Ah, kwa sababu Geita. Geita yani. Eh. Ah. Aha. Hiyo sijampigia simu, lakini kule najua kabisa kwamba na kule naenda kuishi kwa, kwa machuga chuga. Kivipi? kwamba kule sikuna baba mdogo mm. na baba mdogo na yule yangu mimi si mdogo wake, kwa hiyo itakuwa cheche, lakini naenda hivyo hivyo kwa sababu kule ndo kwenye matumizi na yule rafiki yangu kule ndo mtafutaji mm. Ishaona. Kwa hiyo nikachukua basi nije fika Geita kafikia kwanza guest, kamtafuta yule rafiki yangu tukaonana, sikumwonyesha sikumwonyesha kukasirika wala nini mm tukacheka siku hiyo tukaenjoy, kawa eh, bwana ufikia wapi? akanionye nikamwambia bwana mimi nifikia gesti. Ah, wewe kwa nini ufikie gesti bwana kila kitu? Hajui kwamba baba mdogo namuogopa kwa sababu gani. Mm. Basi tumekaa siku ya kwanza, siku ya pili, rafiki yangu yule yule kwa sababu alikuwa anamheshimu kama baba yake, akamfuata baba bwana rafiki yako eh, ndani rafiki yangu kaja hapa, mm. kwani kwako kafika? hajafika kaja we, kaja lakini kule vile vile babdogo kwa sababu silishaambiwa mapema yani yeye ndo alianza kutoa alianza kuzitoa taarifa kwa baba kwa hiyo alikawa tayari ameshajua kwamba huyo ana tatizo gani na kila kitu mm. maona ikabidi amwambie yule rafiki yangu huyo unakaa naye matatizo leo hizi ana kesi mm ana kesi eh, huyo akamwibia baba yake, ndio maana ukasema unasija anafanya biashara Mwanza, ana cha biashara sote, ile alikuwa anatumia za baba yake, akamwibia baba yake. Kwa hiyo alichokifanya baba mdogo sasa, akamwambia sasa, mimi naomba acheze picha na rafiki yangu ili aje kunikamata mimi. Mhm, Rafiki yangu akaitikia pale, akamwambia baba mdogo, sawa, nitafanya kazi hiyo. Ndio mjui. E, mimi ndo tunajuana hapa Geita kabla ya yule. Kwa, na wewe umemjua yule kwa sababu yangu mimi. Kwa hiyo tufanye hii, tushirikiane tumkamate. Lakini kabla ya kumkamata tampia simu na baba yake. Shaona? Mm. Kweli. Rafiki yangu wakati anasubiri baba mdogo anataka kuwasili tayari sikashaambiwa anakuwa na moyo kwamba huyu atakuwa hizi nimeshamwambia kwamba tunataka tumkamate lakini ngoja tumpigie simu baba yake. Mm. Akawajua baba mdogo akajua moja kwa moja yule hawezi kuja kuniambia. Mm. Yule rafiki yangu akazunguka kwa baba mdogo akaja kuniambia bwana baba mdogo kasema hivi tukamate kwa hiyo kama vipi kwa sababu hela alishajua kwamba mimi nimekuja na hela zile siku mbili pamoja na matumizi ya kwa yale makubwa. Mm. lakini kwamba nilikuwa natumia mimi mm. kwa hiyo tufanye mpango tukaenda e, eneo kidogo kiwilayani kidogo mm. Yani mkahama. Tukahama, yani safari kama masaa sita, ndani masaa matatu. Mm. Toka pale mjini kwenda huko na yeye ndo anafanya maujanja ujanja wake. Mm. Tukasikilizia kule. Ba mdogo alivyopiga simu kule kwa baba ndio wewe achana naye, wewe ukajipoteze mwenyewe. Hmm. Hayo mm. ndo maisha yake aliyojiamulia. Baba hajataka kufuatilia, hajataka kufuatilia mm -hmm. Alivyoambiwa vile, inabidi amfuate rafiki yangu, amwambie bwana, wewe achana naye, wewe kama unaishi naye ishi naye, yani kilo safi. Anakuja anamwambia aje kumpanga kwamba kilo safi kilo safi mm. ishi naye, lakini mimi vile vile nishamkataa mm. Sasa anakuja kumtafuta yule na yule hayupo kabidi apate rafiki yake mm. bwana rafiki yako rafiki yangu mwanao nilimwambia ishu labda akamtoosha rafiki yake mm. labda atakuwa na wasiwasi mwambie baba yake ana wasiwasi mwana, mwana yani mimi sina kesi na mwanangu na mwanao mwambie warudi tuendelee kuishi lakini hapa mimi sina kweli baba yake yule rafiki yangu akapiga simu akampigia rafiki yangu bwana una hili moja mbili tatu kuhusu baba yake mdogo Idi. Mm. Kwa hiyo wasema muishi huru tu, ila baba yake amesema tayari kashajaribia maisha yeye mwenyewe Mm. huyo Idi. Kwa hiyo kama utaendelea kuishi naye kama best sawa, kama utaendelea kuishi naye vyovyote. Yule akaelewa alivyoambiwa na baba yake, alivyoelewa akaniambia dini. akaniambia bwana, kule moja mito tukaishi. Kwa hiyo tulivyoishi kule ndani ya siku tatu, laki tano sio hela unatumia tu, ikaisha. Kwa hiyo wiki zingine zilizokuwa naendelea nikawa mimi namtegemea yeye mm. kwa maisha pale ya kula seli. Mara ya kwanza kabisa nilikuwa nakifanya maujanja, tunaenda tunalewa. saa bali. mara ya pili niliona kwamba tayari nishakuwa na matatizo kwa hiyo kwa kifanya tayari akashanichoka ni kula nini kabisa niambie hivi. Bwana sasa hivi kama unaweza katafute sehemu yote upange kwa Geita chumba huyu kama unaweza rudi kwa mdogo Eh, siwezi kukufanya wewe ka mke wangu. Tafuta wewe ujishughulishe. Wewe sina ujanja wote na kwa tayari kwa tayari mtu wa, mawazo. Mm. Kaona hapa haina jinsi. Hiyo nimefukuzwa mchana, sina shemu kuu. Mm. naenda maskani sasa za rafiki yangu. Mm. Zile maskani ilivyokuwa naenda kumbe taarifa zangu zimefika kwamba yule ndugu yangu kanikataa na kule wananizodoa mm. wananikataa bwana wewe chana sisi bwana unafikia wewe mtu uliomfikia mwenyewe kakukataa unajua watu wa mikoani bwana mm. wakaona mara kwanza walikuwa wanaona kweli dogo janja kutoka mjini sijui lakini mara pili bwana nikataa chana sisi mm -hmm. siku iliyo walionikataa ambayo sijalala kule kwa rafiki yangu, nikaona ina jinsi uh, sina cha kufanya, ende wapi? Kwa baba mdogo mm. Wakati alikuwa anaishi kota ile mm. babangu mdogo. Kwa hiyo chumba chumba, kuna sehemu ilikaa, sijui nikuelekeze vipi, yani chumba chumba kama kuna kivanda mm. eh, kwa pale kiukumbini, mimi nikaenda nikajilaza huku chumba, naye alikuwa anaishi bado alikuwa mchakalikaji, pamoja alikuwa ni dokta mm. akuwa na maisha yake kali kwa baba. mm -hmm. siku na pale kaa saa saba usiku ndo nimeenda kujilaza kwa sababu sijazoea kwa mastendi wapi, kwa sababu nikaa pale pale kama kulikuta yote nikute. Walikupokea au hawajajua kama hawajajua? Mimi nimeingia saa saba usiku mhm Mm, ndo nimejilaza kwa asubuhi. Sasa wanaamka, alikuwa na mkeo na watoto alivyofungua mlango ananikuta mimi nimelala pale tena usingizi kabisa, kwa sababu usiku mzima mimi naenda kulala pale saa saba saa nane mm. kwa hiyo asubuhi wanaamka mimi wamenikuta nimelala. Uelewi, sielewi. Weidi, eh. simwambia hapo usikanyage, si nikaomba pale samani samani. Mzazi mzazi akasema mfukoni, akaniambia bwana, mimi nakupa elfu ishirini kama unaweza utakaa, kama una uwezi nenda kwa wajomba zako Dar es Salaam. Mm. Elfu ishirini jiulize kutoka Geita <laughs> hadi huko. Mm. Umeona, nikaona nikaenda stendi mimi. Sikwenda kukata tiketi. Mm. Nikafuata tingwa wa basi. Mm. Kamwambia blaza, na tatizo nimefiwa. Kaona si nimefiwa Dar es Salaam, naomba unisaidie, lakini hapa na kiasi cha elfu ishirini tu. Unaona? mm. Yule mshikaji akaniambia hamna shida kwa sababu kulikuwa na ni staff wa kulikuwa na kama kigodoro fulani sio hizi ile kulikuwa ni katika kwa kimashine kulikuwa na kigodoro fulani mm. ambaye nitakuweka hapo utasafiri kaa pale gari kaondoka naondoka kweli Ndio ulipofika gari basi naondoka inakuja Dar es Salaam kufika Dar es Salaam nilichokifanya sasa kitu kingine kufika Dar es Salaam nikarudi pale kwa wajumbe, kodi yangu haijaishi, nikawa nalala ndani mule mule, lakini sio katika chumba changu. Mm. Mara ya kwanza nilihisi mm. kwamba babangu ndo alikuwa sababu ya labda yeye ndo kamuua, lakini navyohisi mm baba yangu labda kama alikuwa na ubaya na mama mm. ubaya wake haukuwa katika lengo la kumuua mm. ubaya wake jinsi nilivyosikia kwanza mm. haukuwa katika lengo la kumuua na kaka yangu alikuwa anaongea vile mm. ndio chanzo cha baba kumwona mama sio kwa sababu yule kaka yangu Mm. mpaka sasa hivi ndugu mtangazaji mm. inasemekana alikuwa anagombaniwa, yaani mpaka nazaliwa mimi mm. anagombaniwa huku anatakiwa ana baba mwingine mm. na huko baba yangu baba yake mm. kwa hiyo baba yangu akaona yule sio mwanawe, lakini mimi naimani kwamba yule make jina aliyokuwa anatumia langu mdogo ni Halfan Said mm. muonekano na mwonekano wake mm. ni mwili wake ni mkubwa zaidi kuliko hata baba mm. na mwili wa mama ni wa wastani mm. na huyo aliyomkuwa anamgombania mm. na yeye kashafariki mm. wake mama kafariki na yeye kashafariki mm. au sio bwana mm. alikuwa ana mwili anafanana yule kwa hiyo mama alichokuwa anakifanya yeye mm. alikuwa anamfosi babangu mimi kwamba ndio ndio yani yule Alfani yule ndo baba yake mm. baba yake yupi yule mwingine au baba yake yule baba yangu mimi mm. yule yule yule mwingine aliyokufa yule mm. sio baba yake mm. kwa sababu yule alikuwa na na kipato mm. kwa hiyo baba yangu alimkataa kaka yangu mm. mapema mm. pamoja waliendelea kuishi na mama yangu mpaka nazaliwa mimi mm lakini alimkataa kakaangu mapema. Kwa hiyo hata huduma za, kwa hiyo mpaka akaona sasa huyu kama alinitenda hivi na mimi si, kwa nini siamua hivi? Kwa hiyo akaamua. Kwa hiyo zile e, kufa kwa mama, mimi nahisi kwamba ni mipango tu ya Mwenyezi Mungu mm. na kile alichokuwa anasema blaza kwamba nawe simtendee, sijui ufanya hivi mm. ile yote kwa sababu yeye alishinaelekea aliambiwa na mama mapema mm. kwamba yule anakukataa kwa sababu hii, lakini yule ndio baba yako mm. kwa maana ndio maana kakaangu alikuwa ana force hizi zile safari tilipu zile zote, yani kila tukitembea neno lake kubwa lifanye kazi Kiswahili langu. Kumbe mimi Swahili nimeenda kulifanya nimelifanyia kazi tofauti mpaka sasa hivi najuta, na baba bado yuko Mbezi mm. kwa hiyo ulikuja kugundua kwamba mama alifariki kwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Yale mengine yote yalikuwa ni maneno tu, yalikuwa ni maneno tu. Sawa. Baba yako kama anakutazama muda huu, kwanza tangu umfanyie tukio hilo, umewahi kukutana naye, kumuona au kuzungumza naye? Nimeshawahi kukutana naye tangu litokea hilo tukio. Mm. Ilikuwaje? Sio mara moja wala sio mara mbili. Siku ya kwanza unakutana naye ilikuwaje? Yeye yeah, alikuwa na habari na mimi na mimi sina habari na yeye na baadhi ya marafiki zangu, bwana yule ndo baba yake Idi. Mm. Eh, na najua kwamba ana kipato na maisha yangu anayaona mpaka sasa hivi mm. na mpaka sasa hivi anakuja mwana jamaa anakuwa kwenye sio anakuja anaweza kaja kwenye shughuli zake zingine mm. sana sana kwenye misiba kwa sababu naye ni mtu wa huku mwana jamaa pamoja mm. sasa hivi ni maisha yake Mbezi kwa hiyo inapotokea tatizo ananiona mm. na mimi nikimwona nakimbia na kukwepa. Hujawahi kujutia mbele zake kwamba baba, nilikosea hapa na hapa? Nilikuwa naomba mimi mwenyewe nilikuwa nimeshajijutia mimi mwenyewe kabla ya kwenda kumwomba yeye samani. Kwa hiyo nilikuwa natafuta mm. mpaka sasa hivi namtafuta mtu wa kunipa kampani, shike mkono mkubwa mwenzake mm. ende naye dipani mm. ombe samani baba yangu kwa aliyofanyia, lakini kwa sababu kauli zake zilikuwa mzito kwa mimi kama mimi mm. siwezi. Sawa, mimi nina nina maswali machache sana. Baba, unasubiri watu wazima kwenda uende nao wakuelewe na wamwelewe ili uweze kumwomba msamaha baba yako mm. na watu wazima hao inakuia vigumu kwa sababu tayari umeshakoroga mpaka kwa wajomba. Vipi kuhusu babu pengine na bibi kama wapo? Hawapo. Babu wakubwa, babu wadogo, bibi wakubwa wadogo kwa kifupi hawapo. Hawapo. Kwa sababu pale yani maana kulisi pale mm. baada ya kufa wao. Sawa. Na baada ya kutokea hilo tunasema au inavyoaminika kuwa mjomba ni mama. Unahisi ukienda kuwaomba msamaha wajomba watakukatalia, ukijutia na wakaelewa kweli huyu katambua kosa. Wajomba wanaelewa. Mm. Wajomba wataelewa. Mm kwa hiyo niko mbioni kulifanya hilo. Sawa. Kabla ya, ya hayo kutokea ulikuwa ni mlevi? Ulevi nitakwambia nimeenda kupatia Geita baada ya mtaji kukata. Hapana, baada ya kwenda kwa rafiki yangu Geita. Yeye akawa anapenda starehe yeye akifanya michakato yake kule mjanja mjanja, akifanya pilika pilika zake, akipata hela, kwa sababu rafiki yake wa karibu ni mimi pale Geita, nimeenda pale mm. yeye ndo tunapitia kwenye starehe. Sasa tunafanya starehe kule mm mpaka baada hiyo miezi mitatu ulivyoitwa kwenda kwa baba kule mm. Kwa hiyo bado ikawa na starehe pamoja ile blaza wangu aliniambia nifanye kazi swala fulani. Kwa hiyo mm. akili yangu iko bado iko katika starehe. Tangu umeanza kunywa pombe kufikia hatua ya kuwa mlevi, kwa sababu sio wanywa pombe wote ni walevi mm. Sijui unanielewa hapo? Mm. Ni kweli au sio kweli? Kwanza kweli kweli mm. Ukiwa unakunywa pombe mpaka kufikia hatua ya kuwa mlevi ina maana kwamba unakunywa kupita kiasi. kiasi. Ulishawahi kujutia au kutamani kuacha? Yaani sasa hivi nipo katika mbio hizo. Kwa nini, kwa nini haujaacha? Unasubiri nini? Nahisi kama nishaingia katika, yaani kwanza kutokana na mawazo yaliyokuwa nayo mm. bado yaani itakuwa ngumu kwanza kwa, lakini nimepunguza kiasi kikubwa sana kutokana sasa, si nimeshajiuliza mpaka nimefika hapa mm. nimeamua kuongea story mm. kwa story yangu mm. kwamba kama kuna uwezekano kwamba kuna watu wa kunisaidia kwa hili mm. au hata pale pale mtaani watalisikia baadhi ya watu, hata nikikaa katika pombe, kuna wakubwa sasa hivi nishaanza kufika nao kukaa nao karibu, kwa sababu kuna kipindi nilikuwa nalewa hata wale watu muhimu mm. wanashindwa kukaa nao mm. Lakini sasa hivi kuna watu nakaa nao naona kabisa sasa nimebadilika, nimetoka katika hali nimefikia katika hatua. Unahitaji msaada gani mkubwa kwa mtu anayekutazama sasa hivi kupitia Tiki Tiki? Naomba wanisaidie msaada, wanishike mkono mm. waende moja kwa moja kwa baba yangu au niende nao moja kwa moja kwa baba yangu mm. waniombee msamaha mm. baba yangu anisamee mm na kuanzia hapa hivi leo unapoongea ndugu mtazamaji, napoongea na nyinyi watu mnaonitazama, mm. ndugu mm. zangu, kuanzia leo pombe nimeiacha moja kwa moja. Mm. Naomba mkaniombee msamaha kwa baba yangu, mkanipe munipe kampani ya kwenda kuniombea msamaha. Sawa. Baba anayekutazama ameyasikia yote, kwa sababu lazima ayaone mahojiano haya unamwambia nini cha utangulizi kabla ya kwenda live kumuona? Cha utangulizi kwa baba yako mzazi, kwa baba yangu mzazi mm. La kwanza moja kwa moja kali, naomba nisamehe mm. Jambo la pili, sitarudia yaliyopita mm. Namwomba baba yangu anisamee namwomba baba yangu mm anichukulie kama mwanawe mm. sio yani ni, anione ni mwanawe mm. nilikosea mara ya kwanza mm. kwa hiyo ajue moja kwa moja baba yangu kwamba mimi nimeacha pombe mm. nimeacha tabia chafu sitarudia yale niliyoyafanya mm. imani potofu zilisababisha mambo haya mm. kwa hiyo naomba mwenye anisaidie baba yangu anisamee na, na nyote mnaniangalia hapa watazamaji Sawa. Swali la mwisho, ulipozungumzia msiba wa mama mm. kutuambia kama baba alikuja msibani. Msiba wa mama ulivyotokea, baba hakuja msibani, hakuja kwa sababu mm. wewe, yani tangu ule ugomvi wao mm. na mpaka msiba mm. na ndio maana moja kwa moja mm. na kaka yangu alivyoniambia kwamba baba yako baba ndo mbaya mm. nikaona kweli baba mbaya nilifikiria hadi hiyo mm. sababu hata msibani kutokea lakini kwa, kwa, kwa hilo sasa nilikuwa ni imani potofu tu mm. sio baba alifanya vile mm. ila baba kilichomfanya asije msibani ilikuwa ni hasira mm. mpaka mm. sasa hivi ninavyohisi mm. kwa sababu hizo zilizotokea kwa nyuma sawa Neno la mwisho kwa kila anayekutazama, aliyekusikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kisa chako. Kwanza tuambie kwenye haya maisha umegundua kitu gani, na baada ya kugundua umejifunza nini kwa ulioyapitia yote? Jambo la kwanza katika maisha au stori niliyoitoa hapa au maisha niliyoyapitia mimi mm. mimi mwenyewe nimejifundisha mm kwamba tusiwe na tamaa. Mm. Jambo la pili mm. tusiamue jambo kabla hujalifanyia kazi vya kutosha. Mm. Hayo mengine yanakuja tu kutokana mipango ya Mungu eneo ambalo baba alikupa na akakupa mtaji wa kulijenga, ile biashara ilikuwa ya kwake au ya kwako, kwa sababu ulikuwa unajenga kwenye eneo lako? Ile biashara aliniambia itakuwa ni ya kwangu, ya kwako wewe, ya kwangu mimi. Kwa hiyo ulijiibia, ulijiuzia mwenyewe mali yako? Akili yangu akili yangu ilionifanya nifanye vile yale mawazo alikuwa ananisisitiza blaza wangu wakati tuko safari kipindi kile tunasafiri. Brother, brother wako alikuja kujua wewe ulioyafanya na bila kumpa chochote wala kumshirikisha mpaka hivi leo mm. hajajua kwamba mimi nimemfanyia baba kitu gani mm. na kama kajua sidhani kama kajua kwa sababu hajawahi kuniambia na mimi sijawahi kumwambia. Sasa mbona unatoka jasho na joto hakuna? Natoka jasho najutia kwa mambo niliyomfanyia baba yangu. Baba yangu amemfanyia mambo makubwa sana, kumwibia zile pesa zake, na najutia kwamba zile pesa nilikuwa naandaliwa maisha yangu mimi mwenyewe, ileo nakuja nimeharibu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi najutia, yani jazabu iliyokuwa nayo au asira nazojijutia mwenyewe ndo zinanifanya mi nitoke jasho kiasi hiki, sio kitu kingine chochote. Neno lako moja kwa kila kijana ambaye amewahi kumkosea mzazi wake kwa namna ambavyo wewe umemkosea. Neno moja ni jambo la samahani tu, kama amewahi kumkosea baba yake au mama yake, neno ni samahani. Mzazi akosei, mzazi akosei, tubaki na neno hilo. Mzazi hakosei, jambo kubwa, neno kubwa moja tu ni samahani. Mzazi hakosei. Nikushukuru sana kwa kushia nasi historia ya maisha yako. Tunamalizana na ndugu Idi Saidi, mazuri tuyabebe, mabaya tuyabwage kwa yeyote yule aliyeguswa, anayefikiri au kuamini kwamba anaweza kumshika mkono kwenda naye kwa baba yake kulisolve hili, akiwa ameshaahidi kuwa kijana mwema kabisa na kuyaacha yote yaliyomsababisha kufikia hapa alipo leo hii, unakaribishwa. Tumia namba za simu zilizokuwa chini ya video hii, tumia hata hizo za je, una mkasa piga namba hizo, sema nahitaji kwenda na Idi kwa wazazi wake, kumwombea japo samahani kwa namna yoyote ile, au basi kumshauri nini afanye ili aweze kusamehewa kiurahisi kabisa. Sio lazima ufike, lakini ukifika itakuwa ni jambo jema zaidi. Mi sina la ziada. Nikukumbushe tu, ulikuwa nami MC mtangazaji Kelvin Shayo kuweza kuifanya sherehe yako kuwa bora na ya kisasa zaidi kwa gharama nafuu kabisa ambazo hautajutia. Tumia mawasiliano hapo chini, piga sema nahitaji kuwasiliana na MC mtangazaji kwa kufanya booking ya shughuli yako, sherehe yako ikawe kuwa, ikaweze kuwa bora na ya kisasa zaidi. Mimi sina la ziada, nikukumbushe pia nimepewa nguvu na OG Cleaners, wakali wa kufanya usafi majumbani na maofisini, watakaoweza kuifanya ofisi yako kuwa nzuri, safi na ya kupendeza na nyumbani kwako. Sio hilo tu, bali wanakuwezesha kuhama kwa gharama nafuu kabisa, wanakubebea vitu vyako, wanakwenda kukupangia katika sehemu ambayo wewe unakwenda kuhamia. Unachotakiwa kufanya wewe ni kutoa maelekezo na kuingia nyumba mpya kama vile nyumba ambayo ulikuwa ukiishi mwanzo. Iwe ni kwanza ndio unahamia kwa mara ya kwanza au unahamia kwa maana ya kwamba unahama na kubadilisha makazi